Это атмосфера страха, в которой живут люди в этой стране. Я ходил по Минску и пытался спросить у людей, что они думают о режиме, и никто не захотел со мной разговаривать. Никто не захотел отвечать, потому что они просто боятся оказаться в тюрьме. Вот режим, во главе которого вы стоите, режим которого боятся люди. Ну, похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить, но <laughs> я не предъявляю вам претензий. Видимо, такое задание у вас. Давайте по порядку с конца вы ходили по Минску и задавали вопросы людям. Вы называли себя «Кто вы?» Конечно, да, конечно. Вы представились людям, которых вы спрашивали? Of, course I did. Of course да, конечно, конечно, я говорю, что я из CNN. А вы сказали, что вы CNN, и люди с вами, наверное, в подавляющем большинстве в Минске не захотели разговаривать. Тех, кого я спрашивал, да. Так? Who I spoke to. Отвечаю на ваш вопрос. В Минске очень умные, грамотные, талантливые и просвещенные люди. Они знают, что такое CNN. Недавно на большом разговоре у президента присутствовала ваш журналист. И мы показали в прямом эфире позицию CNN. Поэтому в Минске люди хорошо знают, что вы заранее ориентированы на что-то Э, как канал. И они не захотели просто с вами на эту тему разговаривать, потому что знали, что вы все равно в искаженном виде представите эту информацию. Ну, вы меня извините, но э, это так. И то, что с вами не захотели разговаривать минчане, <laughs> ну, слушайте, Мэтью, ну это ваша проблема. Вы журналист, талантливый человек, вы должны были вызвать людей на откровенный разговор. У вас это не получилось. Я при чем здесь? Я в этом не виноват. Если бы вы меня попросили, чтобы я вам помог в этом, я бы вам помог, но вы меня в этом, об этом не просили. Атмосфера страха, вранье. Мэтью, вы врете, извините меня. Вы же по Минску ходили, без охраны, без службы безопасности, вас никто не сопровождал, и я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так а что, а что бояться нашим людям – вы знаете, главное в имидже нашего государства, наша фишка, если можно так сказать, в том, что наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в колясках детских, не боятся выходить на улицу. Это наше достояние. И я готов на любом уровне с любым человеком защищать эту позицию. И я не верю, что вы, будучи в Минске, чего-то испугались. Ну, просто не верю. Это заранее созданная э, CNN-ложь. Или же, э, наверное, кому-то надо это.